hello and welcome friends Python पर गेम बनाना है तो आपको पाई गेम नाम का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करना चाहिए आपको इंस्टॉल कहां से करना है सेम वही तरीका वही फंडा यहां नीचे जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये ये लिखा हुआ है पाइथन 3.10 तो यहां पे क्लिक कीजिएगा पाईचाम आईडी e को यूज करिएगा और यहां पर आप क्लिक करिएगा और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेगा जैसे ये देखिए यहाँ से जाके इंटरप्रेटर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पर पाई गेम हमें डाउनलोड करना है पाई गेम के साथ साथ और भी चीजें हमें डाउनलोड करनी है और भी पैकेजेस हमें डाउनलोड करने हैं दूसरा जो पैकेज है पाई गेम के अलावा वो है एस वाई एस और रैंडम रैंडम जो है एक मॉड्यूल होता है इसको भी डाउनलोड कीजिएगा और टाइम को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर चलाइएगा इस प्रोग्राम को देख लीजिए ये प्रोग्राम मैं पूरा ही आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लिखा गया है इसमें बॉल वाला गेम है ये बॉल वाला तो इसमें बॉल जो है मूव करेगा और यहां से इसको रन करवाता हूं जैसे ही रन करवाऊंगा तो ये देखिए यहां पर ये बॉल की मूविंग हो रही है और ये ये देखिए यहां से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से ठीक है तो यहां पे स्कोर भी दिखाएगा तो ये देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से ये देख रहे हैं तो आई होप की बात समझ में आई होगी और इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाता हूँ जल्दी ठीक है thank you for watching this video